Agora vai, ah. agora vai. Generoso. Bloco na mochila, carga recheada. Uma blusa da gringa, calça camuflada. Um vinho do uma pizza safada. A peça mocada, a cancha bolada. Fogona sincera, só vela, lavela favela naquela. E o sol na janela, o meu vai é brilhar. Estrela de um trem conquistar Almeja que cê vai chegar pra planejar, vai executar, suma, assumir eu fujo Tô, tô preso igual bruxo porta grife é luxo ah, ah. Nessa porra eu quero uma pausa Soldado na pista sem causa De noite nós causa, ela cola na house Já chega tirando a calça Meu peso pesado é bruto Lampejo de novo tributo Parelho pra um novo atributo Minha vida tá cara, eu tô puto Respiro, puxo na plant Um quilo, uma na estante Me sinto melhor num instante Me vejo talvez bem distante Acelerando um Mustang My mother de diamante Sistemas entrando em pane Pra guerra me chama, me chama de infame Daquele que não entra em choque Armadilha cantada é meu hobby No bolso vários ziplock Na mira é só headshot Engatilha certos botes Quadrilha tá solta na pista Os artistas, fogo nos racistas e funk de cops Engatilha certos botes Quadrilha tá solta na pista dos artistas Fogoso, racistas e funk de cops Engatilha certos bote. Quadrilha tá solta na pista dos artistas Fogoso, racistas e funk de cops Engatilha certos bote. Quadrilha tá solta na pista dos artistas Fogoso, racistas yeah. e funk de cops Funk de cops Funk de cops Fuck the, fuck the, fuck the, fuck the, fuck the cops Fuck the cops fuck it, Fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, Minha vida tá rara, ela quer colar. Viver a vida de um trapstar. Viver a vida de um gangstar. te rebolar e só quer me dar. Minha vida tá rara, ela quer colar. Viver a vida de um trapstar. Viver a vida de um gangstar. te rebolar e só quer me dar. Beat safada, sei que cê quer. Viver minha vida sem minha de fé. Viver minha vida, viver de trap. Viver minha vida, ter muito cash. Beat safada sei assim que cê quer Viver minha vida e ser minha de fé Viver minha vida, viver de tré Viver minha vida, ter muito cash Bitch safado, safada, bi, yeah, yeah Bitch safada, vem cedo pra mim, yeah, yeah Bitch safada, safada, bi, yeah, yeah Bitch safada, vem cedo pra mim, yeah, yeah